Kierowca sobie nie myśli. A niech to tunder świśnie, znowu czerwone. No. Do diasty. Jasny gwint. Żeż ty cholero jedna. Zgraja rzezimieszków. Szałastra trawy. Ha <laughs> To gęś kopnął. Jak go złapią, to będzie ją gdzieś przechlapany. Budzi się z ręką w Nie wiem, jak się miało. Powiedzieliśmy, że rosy to widziałeś. Nie, nie, promiałem się. Jakiś czas temu już to widziałem. Gracias. am. Grasa tuta. Grasa tuta. Is dit daaruit? No. Padł jak śliwka w kopu. Jak słoń w składzie porcelany. Już mamy ją na widelcu. się, nie macie gdzie tłuc. To jest dobra akustyka. Tak się No. Zabrakło studiów awaryjnych. Mm-hmm. 아아아아 뭐해? Oh, my God. zaproszenia jakiegoś zespołu, to błąd, pisze Marta. No i Żaba z też do nas napisała. Żaba! Żaba! Żaba! c'hoaz. Zivz an zir. Ivo mat na kret. Est hamet Ha, mi dekut shnet dehop maim zhinyem. Ah. Ha, mi dekut shnet dehop maim Ha, mi dekut shnet dehop maim Música

no, no, no, no, no. 那娘们。